Avec euh, Sébastien, un collègue, nous avons euh, mis les différents composants, les différents joueurs, les différentes règles du jeu en place. Coding Game propose un SDK donc un Software Development Kit pour permettre de développer des jeux sur leur plateforme. Et derrière, on peut améliorer ces briques-là, les réutiliser ou les étendre de manière à pouvoir vraiment coller aux besoins de notre jeu. Ça s'adresse à tout type de public qui a un certain goût pour le, jeu, le développement, l'algorithmie, pour pouvoir euh, venir euh, de n'importe quel pays, de n'importe quel euh, endroit, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, venez jouer avec nous.